os meus últimos meses no. Não tem sido bem dentro de uma rotina. como estuvo ese viaje, Carlitos, hein eh? Che, estás mais gordo. tá distinto, o que passou vai ficar com puta remorso de olhar pra tua cara e ver que fudeu o futuro da banda que vocês fizeram. Deus escolheu uma pessoa especial. já pensaste que passaria si já sabe o que estás haciendo? Y <laughs> vos pensás que passaria si já sabe por que eu amo Deus sempre nos dá uma nova chance. Você vai ver quando a galera estiver ensandecida gritando o nosso nome. Dá mais atenção pros guris da academia do que pra eles, você acha que ele não percebe? Não vira as costas pra mim não, vagabundo. Pega circular hoje só pra variar um Peraí, cidadão, já vai parar.